だまだだうんまだだ <laughs> 神の舞この葉旋風絶対防御だ、うん、内派一族の力を見せていくぞ Mm-hmm. 絶対防御だ終わりだこの葉旋風うん 剣の術行くぞ行くぞ終わりだ行くぞ行くぞ行くぞくぞこの葉旋風この葉旋風いくぞいくぞ行くぞ

そこだレンジャそこだレンジャガトー戦火の術もらったうんを怒らせたわねそこだエンジャそこだエンジャ加藤戦火の術終わりだ 砂漠早々はっもらった絶対防御だくぞ行くぞもらった神羅そこだンジャー 私を怒らせたわねカッの術ほっうわ 終わりだ八のらった終わりだ絶対防御だうん 行くぞもらったをらせたわねそこだ忍者そこだ忍者っの曲がったま

絶対防御だうん怒らせうね絶対防御だ だ血を怒らせたわね終わりだ絶対防御だクソ血を怒らせたうね 絶対防御だうん絶対防御だうん血を怒らせたわね終わりだ 絶対防御だ血を怒らせたわね怒らせたわね絶対防御だ